ao despertar, me a vossa presença. e verei a vossa face ao despertar, me a vossa presença. e verei a vossa Ó Senhor, ouve a minha justa causa, escutai-me, atendei o meu clamor, inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. Ao saciar a vossa presença e verei a vossa face. Os meus passos eu firmei na vossa estrada e por isso os meus pés. passear na vossa presença e verei a vossa face. Protegei-me com os olhos a pupila e guardai-me a proteção de vossas asas, mas eu verei. despertar e saciar a vossa presença. E verei a vossa face ao despertar e saciar a vossa presença.